H B W 立式速度球开箱， <laughs> 球夹杆，备用的尼龙杆，看一下啊，三个大吸盘，四个小吸盘。待会我要把它固定到这个位置啊，这是一个备用杆，尼龙的，很耐造。但是万一某一天你把它用坏了的话，你可以把它卸下来。这底下有螺丝，很好卸的啊。气筒还有一个气针，千万别不小心丢了啊。我先把这个气针安上。OK，下面你要看的是啊，一个大的吸盘挨着一个小的吸盘。 这吸盘肯定能吸得住地面，如果它是平滑的。OK，最后多出一个吸盘，这是备用吸盘啊。打气，针打进去后，慢慢的，别扎到球胆，不要侧着，直线扎进去，边上没有碰到侧壁，好，然后把它扎到头，扎到头才能充气，看到了吧？然后开始打气，很简单，一个人完成，独立完成。把这个帽拧松一点，然后插进去，然后调节高度啊，让球的中心部位到大概是你下巴的高度，就不用太高，一定要戴拳套去打击。还有一点特别重要的就是。 这个地方看，要确保把它拧紧，尤其是打一段时间之后，你要确保拧得非常紧，这样的话球呢它就不会掉出来了。然后每打一段时间，你真的要检查一下，你是不是拧得够紧，它有可能会给震松，非常安全啊，希望你喜欢。